哈喽，大家好。哈喽，大家好，欢迎收看《这期《探绝招》。今天有点小喜在成都的 u f 昆 Gym，今天要演示的是告诉你一些 trick，一些技巧。就是这样比赛中的时候，很多时候他护头，他护头，我打他，打他，打不中，摆拳，嘣，打不中怎么办？你可以把他的手扒下来。 把手扒下来，以前我教过肘法是可以扒下来贴肘。那这次我让你扒下来，如果你把左手扒下来，你很难左摆拳，也没有那么快了。但是右手会比较好一些。比如说打四拳，打三拳，打三拳，一二三，扒下来，嘣摆拳然后再加击，加一拳，嘣再加低扫，这些都可以的。然后呢，四下，拍四下，一二三四，嘣吧。这边脸就被打到了。来换一个角度。 来，我稍微打快点啊！我的打中了，嘣八，轰！可以看到，把手扒下来，增加五、三下或四下。来，嘣，来，再来四下的。嘣，可以，看这个技巧非常好。之前我教过那期，就是回去看《美丽死神》，回去看《美丽死神》，要扒过来上步，嘣，来下个 KO。然后这个是同样的原理。然后呢，希望你可以。 学习它，学会它，把你的组合加起来，再加一个组合吧，给他们一个组合，给他四项，一二三四，勾头，八击出，一扫，勾拳，勾，一再来一遍，大家看着，嘣啊啊，嘣啊，嘣，好，希望你喜欢这期，你的技巧就是这个，谢谢。